म चाहिँ बुद्ध भिसा हस्तर दर्शक यहाँलाई स्वागत छ म मेजन आज हामीले यो खुला मञ्च रत्नबाग छेउको खुला मञ्चमा आएका छौँ तपाईँ चाहिँ यहाँ देखिरहनु भएको छ विगत लामो समयदेखि नेपालमा लकडाउनसँगै कोरोनाका कारण चाहिँ धेरै भोका प्याडहरू जो बिहान बेलुका छाक टार्नलाई गाह्रो हुने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको अवस्थामा चाहिँ भोको पेटहरूलाई चाहिँ हन्ड्रेड ग्रुप र त्यसमा मिसन नेपालका व्यक्तिहरूले चाहिँ निशुल्क शुल्क रूपमा चाहिँ यहाँ करिब डेढ दुई सय अढाई तिन सयजनालाई नि खाना खुवाइरहनु भएको छ तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ पछाडि होइन अब पानी यस्तो झरी परिरहेको छ यस्तो अवस्थामा पनि झरीको ख्याल नगरिकन चाहिँ यी भोको पेटहरू चाहिँ खाना खानलाई यहाँ भिड लागिरहेको देख्नु हुनेछ होइन आउनुहोस् यतातर्फ तपाईँलाई म देखाउँदैछु र यहाँ कसरी खाना खुवाइरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ मिसन नेपाल र हन्ड्रेड ग्रुपले चाहिँ नि शुल्क एक सय अडतिस दिनदेखि चाहिँ यहाँ भोको पेटहरूलाई चाहिँ नि शुल्क उहाँलाई खाना खुवाइरहनु भएको छ यो विस्तृत रूपमा चाहिँ जानकारी दिनको लागि म यतातर्फ छलफल लाग्दैछु नमस्ते हजुर दुवैजना तपाईँहरूले जस्तो हामी यस्तो पानी रुजिरहेको समयमा पनि होइन पानीमा भिजी भिजी सँगसँगै खाना खानेहरू छ यस्तो अवस्थामा पनि सेवा गरिरहनु भएको छ सेवा निरन्तर जारी छ हजुर आशामा कति दिन भयो यो तपाईँहरूले रेगुलर यो एक सय सैँतिस दिन हजुर हजुर जस खुसी लागेको छ है यो गर्नु अब खुसी दुःख पनि लागिरहेको छ खुसी पनि गाह्रो पनि छ आफूलाई एउटा स्वास्थ्यको पनि होइन ख्याल नगरिकन जोखिम मलिमली आउनु भएको छ होइन आफ्नो शरीरलाई जोखिम पारेर पनि हामीले उनी घोकाको पेट भर्न सक्छौँ भने किन पछि हट्ने हामीले नगरी कसले गर्ने आज नगरी कसले कहिले गर्ने त्यो सूत्रमा हामी चल्नुपर्छ यदि हामीले साँच्चै समाजलाई सही सही सन्देश सही सेवा गर्न चाहन्छौँ भने त्याग त्याग गर्नुपर्छ पहिले चाहिँ जस्तो राज्य नभएको जस्तो अवस्थामा राज्यले केही नगर्यो भने तपाईँहरूले नि शुल्क रूपमा तपाईँले राज्यले पनि नगरे होइन राज्यले पनि धेरै थोक गरेको छ पनि अब राज्यले गर्दा गर्दा पनि हामीले हजुर मतलब राज्यलाई मात्र दोष दिएर हामी चाहिँ आफू चोखो भन्ने कुरामा हामी पर्नु हुँदैन राज्यले गरेको केही क्षेत्रमा गरेको छ पूर्ण रूपमा गर्न सकेको छैन आफ्नो ठाउँमा छ तर हामीले चाहिँ राज्यको मात्र मुख ताकेर पनि हुँदैन जनसमाजबाट स्वतै स्फूर्त रूपमा पनि हामी जुट्नुपर्छ सबै कुरा राज्यलाई मात्रै अभिभाव आफूले पनि गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हुन्छ सिटिजनसिप भन्नु भन्नुको आशय नै हुन्छ हरेक नागरिकको सेवा कार्यमा ऊ हुन्छ कर्तव्य हुन्छ त्यो कर्तव्यलाई पुरा गर्नुपर्छ हजुर जस्तो यहाँ खाना खाने आउनेहरूको रियाक्सन होइन प्रतिक्रिया कस्तो छ उहाँहरू अब यहाँ प्रक्रिया कस्तो छ भन्दाखेरि उहाँ जस्तो उहाँ त गरिब दुखीहरू हुनुहुन्छ होइन अशक्त असहाय दृष्टिबिनहरू तपाईँको जस्तो कोही छैन केही छैन उहाँहरू चाहिँ यहाँनिर हुनुहुन्छ होइन उहाँको प्रक्रिया भने अब घरमा कतिजना बस्न पाएको छैन कतिजना घरकेटीले बस्न दिएको छैन उहाँहरू यहाँ आएर रत्न पार्कमा अहिले पानी परेको यस्तो झरीमा पनि उहाँहरूले तपाईँले देख्नुभयो त्यसरी खाइराख्नु भएको पानीको प्रवाह गर्नु पनि प्रवाह नगरिकन उहाँहरू आफ्नो पेट भोक मार्नको लागि प्रयास गरिरहनु भएको यही खाना तपाईँको भोलि भोलि यही टाइममा खानुहुन्छ दैनिक एकपल्ट आउनुहुन्छ है जस्तो कतिले चाहिँ यो भिडियो हेरेर त्यस्तो भोको पेटहरूले यहाँ आएको खण्डमा चाहिँ निशुल्क खाना पाउनुहुन्छ पाइन्छ पाइन्छ त्यसमा कुनै सीमा छैन कुनै प्रतिबन्ध छैन हामी जो भोको हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी सहयोग गर्छौँ जस्तो दैनिक कतिजना त्यहीँ यहाँ खाना खानेहरू चाहिँ आउनुहुन्छ लगभग दुई सयबाट तिन सयसम्म हुन्छ दुई सयदेखि तिन सयसम्म जस्तो यो तपाईँहरूले चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ व्यवस्थापन भनेको कुनै पनि राम्रो काम गरिसकेपछि त्यो राम्रो कामलाई भित्रबाट अनुभूति भइसकेपछि मान्छेलाई अनुभव मैले पनि केही गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने हात दाखेर उहाँले हातेमालो गर्नुहुन्छ हातेमालो कार्यक्रम भनेको भाइहरूले यसो जुटेर जोखिम मोलेर अब खटेर गर्नुभएको छ आज हामी किन पैसाबाट हुन्छ चामल दिएर हुन्छ दाल दिएर हुन्छ किन नगर्ने भन्ने उहाँहरूलाई लाग्छ र उहाँले स्वतः स्फूर्त रूपमा हामीलाई सहयोग गर्दै आउनुभएको छ आज आज आजको कार्यक्रम भन्नुहुन्छ अनि आज मेरो गुरुदेव सद्गुरु आज्ञा साहबजीको जन्मदिन त्यो तिथिको अवसर त्यो जन्मदिनको अवसर पारेर हाम्रो कविर आश्रमबाट हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका हौँ हामी स्वयंले एक दिनमा चाहिँ एक छाप मेसको लागि चाहिँ होइन कति जति खर्च हुँदो रहेछ कि तपाईँ अब अहिले तरकारी आकाश नाङ्गिसकेका छ होइन सिसकेका छ तपाईँको अब दिनको तपाईँको नभए पनि एघार बाह्र हजार जति एघार बाह्र हजार सबै अरूले दाताहरू जन्मदिन आज भन्नुभयो आज गुरुदेवको जन्मदिन भएको हुनाले हाम्रो सकल कवि आश्रम परिवारको तर्फबाट आश्रमबाट हामीले गरेको हौँ कति कहिले काहीँ त्यो दाताहरू नआउनु होला त्यो बेला चाहिँ तपाईँ आफ्नो खल्तीबाट दिने अवस्था आइपर्छ आइपरेको छ गरेको छ हजुर आफ्नो साथीभाइबाट दस पाँच पच्चिस रुपियाँ उठाएर पनि हामीले यसरी चाहिँ उहाँलाई एक दिन नबिराइकन हामी यसरी रत्न पार्कमा पहिला पहिला हामी सात आठ ठाउँमा खुवाउँथ्यौँ हजार बाह्र सयजनालाई खुवाउँथ्यौँ भने अहिले पहिला जस्तो अब गाडीहरू खुल खुलिसकेको छ गाडीहरू यताउता धुलोहरू उठ्छ भनेर चाहिँ हुन्छ नि यही रत्न पार्क चाहिँ अलिक पवित्र ठाउँ जस्तो लाग्यो त्यही भएर रत्न पार्कमा तपाईँको विभिन्न ठाउँ ठाउँमा काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरको मान्छेहरू स्वयं यहाँ आएर खाइराख्नु भएको छ भनेपछि यस्तो तपाईँहरू खुल्ला उयो पनि खुवाउनुहुन्छ त्यस्तो सराहनीय काम गर्दा त होइन अथवा नगरपालिकाले अथवा वडाले के व्यवस्थापन गरिदिनु पर्ने होइन त्यस्तो त व्यवस्था गरिदिएको छैन हजुर गर्नुभयो हजुरले देख्नु पनि प्रत्यक्ष देख्नु भयो यस्तो पानी झरी परिरहेको छ तर पनि झरीकोमा पानी भिज्दै भिज्दै मान्छेहरू खाइरहेको अवस्था छ अब यहाँ के व्यवस्था भइदिएको यता त यो अवस्था जुझ्नुपर्ने थिएन पानीमा भिजेर निमोनिया हुने डर हुनसक्छ होइन टाइफाइड हुनसक्छ त्यस अवस्थाबाट सुरक्षा हुन्थ्यो व्यवस्था भइदिएको भए हामी त निरन्तर खुवाउने सङ्कल्प लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ नि त जस्तो यो कार्यमा चाहिँ कतिजना तपाईँहरू संलग्न हुनुहुन्छ जस्तो पकाउनु पऱ्यो ल्याउनु पऱ्यो कतिजना निशुल्क कतिजना लगभग हामी बिस पच्चिसजनाको पच्चिसजनाको तपाईँको दैनिकी कार्य भइरहेको छ आफ्नो घरको व्यवसाय अथवा आफ्नो कामलाई त्यागेर हजुर हस् हुना मेरो नाम सरस्वती काफली र म मिसन नेपालको केन्द्रको मान्छे नर्थ रासीबाट र अहिले विशेष गरेर अंशु यादव जो हन्ड्रेड ग्रुपको संस्थापकले मलाई निमन्त्रण दिएको कारणले म यहाँ उहाँहरूलाई साथ र सपोर्ट दिनको लागि यहाँसम्म आएको छु उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर यहाँ खान पाउँदै हुनुहुन्छ हजुर कतिको गाह्रो छ यो गर्नु हेर्नुमा गाह्रो त भन्दा अथवा सुन्दा सजिलो छ होइन एउटा रिक्स पनि छ त्यही माथि होइन कति गाह्रो यहाँ त भन्दाखेरि ओहो नि सडकमा लगेर के खुवाएको त ओहो नि खान नपाए जस्तो भनेर दुनियाँले छिचिर छुछु गरेर धेरैजनाले कमेन्टहरू पनि मैले गरेको भेटेँ तर जति उनीहरूले भन्न सजिलो छ त्यति हामीलाई काम गर्नलाई गाह्रो भएको छ किनकि यहाँ अहिले यतिखेरको बसाइमा सरकारले पनि हेर नहेरेको त होइन कतिपय ठाउँमा सरकारले पनि हेरेको छ हामीले हेरे छैन भन्न सकिँदैन हेरेको छ र कतिपय ठाउँमा पनि सरकारले हेर्न सकेको छैन भ्याउँदा पनि भ्याएको छैन र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पानीमा पनि आफ्नो भोको पेटलाई भए पनि पानीमा रुद्धा रुद्धा पनि उहाँहरूले खाइरहनु भएको छ त्यसैले म यो मात्र भन्छु कि हामीले पनि एक्लै गरेर सकिँदैन जति पनि सहयोगी मनहरू हुनुहुन्छ सहयोगी संस्थाहरू हुनुहुन्छ जति पनि सहयोगी गर्ने मनको भावनाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले प्लिज हामीहरूलाई कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस् र प्रत्येक दिन हामी यसरी खटिँदाखेरि दिनको कम्तीमा पनि हामीहरूले यहाँ सय दुई सयजनालाई हामीले खानाहरू खुवाइन्छ खाना खुवाउँदाखेरि कम्तीमा पनि हाम्रो नौ दस हजार नियमित रूपमा सिद्धिएको छ त्यसैले हामीले हामीसँग पनि छैन अहिले हामीले हामीलाई पनि अहिले धौधौ भइरहेको छ त्यसैले यही भन्न चाहन्छु कि सरकारले पनि हेरिदिनु पर्ने भयो र सबैजनाले पनि हेरिदिनु पर्ने व्यवस्था मैले देखिरहेको छु कतिपयको खुट्टामा चप्पलहरू छैन कतिपयको कपडाहरू शरीरमा छैन कतिपयहरू रोगी छन् प्रत्येकजनाहरूलाई आएर हेरिदिनु पर्यो यही भन्न चाहन्छु भनेपछि जस्तो कतिले चाहिँ कमेन्टमा लेख्नुहुन्छ देखाउती सेवा गर्यो भन्नुहुन्छ तर भन्नु र गर्नुमा धेरै फरक हुन्छ दुःख लाग्छ सस्तो लोकप्रियताको लागि गरेको भन्ने उनीहरूले बाहिरबाट त्यस किसिम कमेन्ट गर्नुहुन्छ तर हामीले आफ्नो शरीरलाई हाम्रो जीवनलाई नै जोखिम पारेर गरिएको सेवाको उहाँहरूले मूल्य देख्नुहुन्न होइन कसलाई रहर छ र यहाँ यस्तो पानीमा भिजेर कोरोनाको यस्तो प्रकोपमा हामी आएर यहाँ कुनै हाम्रो प पब्लिसिटी गराउनको लागि आएको हो त हामी होइन दिनदुखीहरूले एउटा भोकाएको पेटलाई हामीले राहत दिने प्रयास त गरेको हो त भुकेको तु भोजन देना प्यासे निर पिलाना है दुखियो पर तु करुणा गर्न परोपकार मना है भनेर सन्तहरूले भन्नुभएको छ ज्ञानी पुरुषहरूले भन्नुभएको छ त्यही कुरोहरूलाई खालि बोलीमा मात्र सीमित गर्दा हुँदैन त्यसलाई यथार्थमा परिवर्तन गर्नको लागि हामी स्वयं जुट्नुपर्छ किनकि राम्रो काम गर्दै जाउँ राम्रो जिन्दगी हजुरको मान्छेले पनि प्रेरणा लिउन् सुनेर कहानी हजुरको सुनेर कहानी हजुरको भन्ने एउटा लोकोक्ति छ त्यसलाई हामीले अनुपालन गर्नुपर्छ अनुगमन गऱ्यो भने नै हामीको समाजको सुन्दर आकृति संरचना तयार हुनसक्छ नत्र त मै खाउँ मै लाउँ सुख सहल मुआ बोझ मै गरौँ मै नाचु मै हाँसु अरू मरु दुर्बलहरू भन्ने जुन लेखनाथजीको कहानी छ कथा छ त्यो यथार्थता छ त्यही उग्रन्छ हजुर भाइ यो चाहिँ कहिलेसम्म यो कार्यक्रम चाहिँ लम्बेला अथवा कहिले जबसम्म यो मान्छे आवत जाबत हुने जबसम्म यो लकडाउनसम्म हुँदैन तबसम्म हामी चाहिँ खुवाउँछौँ भनेर चाहिँ यो जस्तो यो भिडियो हेरेर है कतिलाई चाहिँ थाहा छ कसैले सहयोग गर्नु चाहेको खण्डमा अथवा भोको पेटहरू होइन जस्तो यहाँ खाली खुट्टा अथवा पानीमा रुजी रुजी खाना खाएर आउनु भएको छ खाना आउनेहरूलाई चाहिँ यहाँको लोकेसन अथवा फोन नम्बर के छ भने बताइदिनु सजिलोसँग फोन नम्बर भाइको म चाहिँ अब यहाँनिर काठमाडौँमा विभिन्न काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरबाट विभिन्न ठाउँ ठाउँ सेक्टरबाट यहाँ आउनुहुन्छ होइन र कोही त्यस्तो तपाईँहरूको वरिपरि हुनुहुन्छ भने हामीलाई नै दिनुपर्छ भन्ने छैन उहाँहरूलाई पनि त्यहीँनिर बन्दोबस्त गरिदिने हुन्छ होइन र त्यसको लागि चाहिँ त्यस्तो यहीँनिर आएर खानुहुन्छ भने अप्ठ्यारो त्यस्तो परेको छ भने nine eight four nine zero three zero double six एटमा सम्पर्क गरेर मलाई यहीँनिर आउँदा हुन्छ हामी सँगसँगै तपाईँलाई सहयोग गर्ने हजुर हजुर यही नम्बर हो नम्बर अर्को लिन चाहनुहुन्छ नि nine eight four one eight five eight seven one सेभेनमा पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यति साह्रै नै काम गर्नुभएको छ होइन भोको पेटहरूलाई सबभन्दा ठुलो हुने भोग हो होइन यस्तो स्वास्थ्यसँग भोग लाग्यो भने तपाईँले आफ्नो स्वास्थ्यलाई जोखिममा राखेर नै कार्य गर्नुभएको छ तपाईँलाई तिन करोड नेपालीहरूको तर्फबाट मुरी मुरी धन्यवाद है धेरै धेरै धन्यवाद एकदमै शुभ कार्यलाई यहाँले समाजमा देखाइदिने प्रयास गर्नुभएको छ यो उपकारप्रति पनि हामी कृतज्ञ छौँ हजुर धन्यवाद हस् त हजुर